This is one of the fastest vaccine development launches in history. Not even close. We're also racing to develop antiviral therapies and other treatments, and we've had some promising results, early results, but promising. No one should have to worry about paying rent, buying groceries, or additional childcare because of COVID 19. We will help Canadians financially. الدولة عندها مسؤولية تحل الروبين هنا اتكم بالماء جيت نعز لقيت نفسك في الكومة الكنازة خاوية الموس دايرة وسط الحومة الناس خايفة جرتوما دارو هما هما الله يكون في عوان هذا الأمة الأرض ساعرة الإنسان باقي طامع تاريخ كيعاود راسو بفيروس اللي نصرع قامع صنع الديان بي يفرق ما يجامع اسمك الجامع مسلم حاسب براسو سامع كروت تحسب بمهو ما حناش بدل الجلدة الدنيا حاصلة بينا المطرقة والسندة سمع غوات الخريخ كينادي بالسنجة فلسطينة في غير بيناتنا حرب للسنزة لين شا مكتوب فوق الرف كتاب مغبر لين سام مدور وجهو عالخالق مكبر هيا ما نعبر ما اصرار بين الجهل والإنكار A ceasefire in Syria's Idlib province has just come into effect after months of heavy bombardment by Syrian government forces and their Russian بينما يقول الجيش البورمي أن المسلمين هم من يقوم بحرق بيوتهم مئات الألاف من هذه الأقلية المضطهدة فروا إلى بنغلاديش المجاورة وكذلك ماذا بعد هذا التصعيد؟ ثمة من يرى أن هذا التصعيد يعني وفاة العملية السياسية في اليمن كما قال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية بقي في الاستعمار العلم حاصل في حرف التاريخ شكون اللي خان شكون اللي قاتل بالصواريخ خلى الأرض ومشى ولا باغي يعيش في المريخ مصنوع اللي نسوي شكون كيصور في التواريخ شكون ضد شكون وعلاش راه في الأرض كاين اتساع اللي الانسان غادي يشد اللي قاع في اللي داع البتس مباشر ديال الإراق هو العرب حاكمو زمان مكة غير بلا تباع قوم يا خاوي نفس العرق راه الخور زيون تراضي بمرض النفس راه دوخو لما الناس شحال من صدام على القو خطو الانسان يدو فوق حنكو خيطو جيت نعزي عقل The four children were killed as they played on the beach in Gaza City. The youngest was just nine years old. Israel says it's targeting terrorists but these people lost their sons. God take revenge on Israel, said this woman, whose two boys were both killed in the attack. My child is a martyr, cried this man. He died for the Palestinians. على طريقة ترامب أو ما عرف إعلاميا بصفقة القرن